الهيلث كلاب ايه رحت النهارده بتكلم ليل وفنيل والسلم ليل وفنيل والعسل ده جزاز والسلم ليل والعسل سعاد تعالي ناوليني البشير شوفي استخبيت ازاي الحمد لله فرجت بمعجزه شفت البت وهي بتستحمى وانت الكلام ده